Hasta momentos previos al COVID, si escuchabas la palabra deslocalización y empresa en la misma frase, probablemente pensarás que es una de las numerosas técnicas de las grandes empresas para desplazar la mano de obra ya existente a otro país con el fin de reducir los salarios, pero nada más lejos de la realidad. La evidencia ha mostrado que ha resultado en jornadas más flexibles y en un aumento generalizado de la productividad, tanto ha sido este aumento que el 68% de los profesionales españoles afirma ser igual o más productivo trabajando en remoto. Los principales promotores de esta forma de trabajar fueron las empresas más grandes, ya que tenían más margen para exponerse a situaciones de más riesgo. Pero cada vez más empresas están adoptando la deslocalización del trabajo. Este cambio no se ha dado solo en empresas privadas, como por ejemplo en España se ha ofrecido a los funcionarios acuerdos de carácter voluntario y reversible, con equipo informático necesario para intentar mejorar la experiencia de los trabajadores. Además de la flexibilidad laboral, se ha percibido una reducción de costos tanto en la empresa como en los trabajadores, traduciéndose en posibles aumentos de salario. Pero también han surgido problemas, como las dificultades de coordinación, ya que la distancia y la falta de contacto pueden dificultar la colaboración, dañando así al producto final. También se han percibido problemas de aislamiento social, en el que los trabajadores se sienten desconectados con el resto del equipo, teniendo un impacto negativo en su bienestar emocional. La deslocalización plantea un reto que puede ser intimidante. Sin embargo, con la tecnología moderna y una mentalidad apropiada, podemos construir un futuro en el que el sitio donde vives no determine las condiciones de tu trabajo.